Salut! Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a avea. Mulțumesc, Virginia! Pentru mine a avea chiar înseamnă să ai o stare sufletească împăcată tu cu tine însuți sau însăți. Um, este și pentru mine a avea bani, a avea un partener, a avea o familie fericită. Însă, câteodată unii oameni au toate aceste lucruri fără a avea o stare sufletească împăcată cu ei înșiși și lucrurile nu fac doi bani. Așa că pentru mine asta înseamnă avea. Pentru tine ce înseamnă avea? Ceau!